ゆかチャンネルみなさんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですはい今日は先日ベイビーフェアに行ってきましたけど、はい、その時に買ってきたものっていうのをご紹介しようと思いますはい <laughs> でもし足りないものあったらちょっとコメントで教えてほしいかも逆に多いって言うかな。あれなんで買ったのとかそうそうそういうのもあるかもしれないけどまあ、うん、新米パパママなので 多めに見てください예쁘게봐주세요はいそれでは1個目、はい、一応子供が生まれて結構一番ぐらい大事なのがソンスゴンソンスゴンってなんだろう日本語でハンカチハンカチやっぱり赤ちゃんのだと質とか気にしなきゃいけないからこれが何だっけ何でできてるんだっけ <laughs> 忘れちゃった多分竹でできてると思うんだけどだからあの水の吸収力が高いのとあとやっぱり肌に優しいの とっていうので最低この孫数語は新生児が生まれて必要な数っていうのがもう30枚以上とか言ってたから一応まあ30枚買う,、まあ、買うつもりでね行ったんだけどこの20枚はおまけしてくれましたはいはいそれで次はこのハンカチの同じ素材でできてるバスタオルみたいなことだよねそう大きいやつだからサイズだけが違う感じこれは体全体をお風呂入った後にそ拭けるものになってます 結構大きいのね私も使ってみたいなとかなんでお前が使うの <laughs> 買いましたはい、はい、それでは3つ目すごい探そうすごいのこれねこれはもうなんか触った瞬間はこれ買おうと思って、うんうん、赤ちゃんを部屋に移動する時にこのちょっと太めのタオルでくるくる巻きにして移動させるといいよっていうことだったので2つ買いました あとは新生児にやっぱり絶対必要なのがベネチョゴリっていう日本語だとちょっと何ていうか分かんないんだけどでこれは生まれてから本当にチョリオンにいる間産後センターにいる間もずっと使うし生まれてから1ヶ月はこのお洋服だけを着せるらしいので一応あの最低3枚はあった方がいいよということだったので3枚購入しました。うん、多分お母さんの皆さん持ってると思うんだけどこの防水のさパッド でもこれもねまたあのこの子の <laughs> あの社長さんがうまく口がうまくて汚れが取りやすいっていうのも利点かなと思ってそうですねこれ本当すごかったのみんなになんかおじさん連れてきて話してあげたいぐらい <laughs> なのでこれを一応買いましたまあデザインはね可愛いじゃん可愛いかまあいいかな使いやすい方がいいかなと思ってこれを購入しました6個目これはおっぱいあげるときに、うんうん こにねこう紐がついてるんだけどこういうふうにして赤ちゃんの頭がこうグラングラン動かないように固定しておっぱいを飲ませるでやっぱ腕だけでやるとお母さんの腕がめっちゃ疲れるらしいから、こういうクッションでちょっと負担を防いであげるみたいな感じでそうだからこれを使ってちょっと負担を抑えつつ母乳を上げていこうかなと思いますはい 7, 個 <laughs> 目デイリーで使う枕っていうのを 食されるベゲっていうのがあの赤ちゃんはさ結構熱があるからそれをこう鎮静してくれるうん、効果があるから結構これが昔から有名ででもチョップサルベゲは洗えないからなんかそういう細菌とかが増えちゃうって言われてて管理が大変って言われてたんだけどでもこれは洗えるから管理もしやすいっていうので9個目9個目 ウジュボっていうんだけどかわいいねこれそうでしかもさこれさあのさっきの太いタオルと一緒の生地なのねだからめちゃめちゃ触り心地が良くて肌肌触りがすごくいいものなので外出する際に着せるみたいです10個目はこれですこっちが足でこっちが手のカバーなのかな、うんうん、どっちも負けてくれましたなので手はなんか自分の顔とかをねこう描い 引っかいちゃうんだって、うん、そうすると傷ついちゃうからそういうのをあそうなんだ、うん、そういうこういうカバーをつけるんですけどはいっていう感じで、まあ、これをおまけでもらったので必要に応じて使ってみようと思いますはい、はい、11個目ト団ンの即下げみたいなやつなんだけどこれがすごいいいの私好きですあーきついねしかもこれすごい使いやすいなって思ったのがここに赤ちゃんを入れるんですけど ここにチャックがついているのでカチッて閉めるともう本当にこれだけで即下げになるから、うんうん、生まれて調理用に行く時これ使わなきゃあそうだね、まあ、とりあえず外に行く時とか移動の時に便利だなって思ったので買いましたイプソンっていうお店で買ったのはこれ まあ大体そうだから1万7000円ぐらいだったから全部でそうすごいもうお得だったかなと思います百貨店とかにも入ってるブランドみたいなのでロミとかねそうでそ他のお店でね買ったのがちょっとあるのでまずそれも紹介していきますはいじゃんこれは産んだりとかすると関節がすごい弱くなるから手首とかはサポーター買ってた方がいいよっていうことだったので一応安いから買いました一つずつねこちら あれだから感じでまあいろんな色あったけどピンクでいいかなと思って買いましたはいあとはこれね赤ちゃんのネイルトリマーと安いのももちろんあったんだけどそうだねなんかハサミとかさこうキュッキュッて切るのだと怖いかなと思って自信なくて使いやすいかなと思ってそうですゆかが使おうと思いますはい、はい、あとは最後ラストじゃんこれは有名ですねスワードルアップこの絵みたいに赤ちゃんがさ 寝てる時に動いたりしちゃうのを防いでくれる。 みんな本当に説明がさあの本当新米パパママだからもう昨日だって初めて分かったことばっかりだから私たちも本当頭の中が整理できてなくて言葉のチョイスがおかしいんですけどとりあえずこれもあの竹の成分でできてるものを一応買いましたバンブーのものをね私も話多い方ですけどここは話少なくなりますね <laughs> この子も分かんないから分 <laughs> かんない分かんないだって何ですかそれっていうのいっぱいあったもんなので温かく 見ていただけると暖かく暖かくお願いします、はい、うん、で、まあ、一応この昨日のベイビーフェアで買ったのはこんな感じになります、はい、カーシートとアゲティあアゲティはは手は5本入ったからそれで送ってくれるっていうことだったので今待ってるのと、はい、あとベビーカーはちょっと悩んでるんです皆さんもしおすすめあったら教えてほしいなって思うんですけどブガブとかで迷ってるんですけどどうでしょう皆さんのおすすめが聞きたいな <laughs> 誰か誰かあの中古で譲ってください <laughs> 誰かはいということで生まれるまでそうあと50日ぐらいなのでちょっとずつこういうふうに準備を進めてるところです。はい、うん、でまあもうちょっとこう買い足さなきゃいけないものあるかもしれないけど <laughs> そんな感じの、うん、ベビーフェアの購入品紹介でした。 それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタと TikTok とチャンネル登録もお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ